肖战以歌手的身份出道，影视剧角色并不多。从《斗破穹庐》到《狼殿下》，从《庆余年》到《陈情令》，从《诛仙》到《最美逆行者》，而今《斗罗大陆》热播，肖战一步一个脚印的用作品证明着自己的能力。在一次采访中，主持人问他：“你认为演员是什么？”他嫣然一笑，说。 其实我对演员这个角色理解的很简单，演就是你的工作，员就是职业，演员就是要做好你的工作，仅此而已。从歌手转型演员，太多人输在了演技这两个字上，而肖战又是非科班出身，他究竟是如何做到与角色融为一体的呢？肖战在采访中说过，自己在拍戏的时候。 有过深深的自我怀疑，尤其是当身边人都是科班出身的时刻，他的压力是很大的。我们也能够看到，他是不自信的。他经常说的是：“我害怕让观众们失望。”可他能够把每个角色完成的很好，因为他有较强的感知力和观察力。肖战是做设计的，从小学美术，因为这一点。 让他培养出超出常人的感知力和观察力。他自己也说过，在片场，他会去分析导演或者其他演员的微动作或者小表情，然后把这些带入到自己的表演中去。网上有信息说，肖战是个独生子，父母也很重视对他的培养。从这些能够看出的是，他生活在一个幸福的家庭里。这样的家庭培养出来的孩子。 会有较强的共情能力，这也是他自己说的敏感。他能够体味到每个人心中所思所想。当他把这种能力带入到工作中去，就能很快体味到角色的喜怒哀乐。为什么我们觉得肖战的表演非常自然？或许正是因为他非科班出身，没有技巧，只有真情，所以才那样打动人吧。说一点题外话。 当时我看到他说自己敏感的时候，就立刻想起去年的那个事件。敏感的人，面对这样的事情，要比那些感情迟钝的人感知到的痛苦更多。那个时刻的他，应该有过无数次的崩溃吧。不过他说，朋友劝过他，让他认真的时候工作，糊涂的时候读书，独处的时候思考，难过的时候睡觉。总之，他挺过来了。 肖战做演员用的是最笨的方法，就是把自己交付给角色。拍《陈情令》时，他看到剧本，觉得魏无羡跟自己并不像，但是他努力跟角色共情，把自己带入到角色中去。也正是这种共情，在拍摄中，他常常觉得自己就是魏无羡，于是各种行为和性格就越来越贴近他。 魏无羡是个带有悲剧色彩的人物，他一出生就父母双亡，自己流落街头，幸好被江丰眠收养，可是又被于子渊不容。他是不幸的，可却活成了一个小太阳，温暖着每一个人。于是，肖战很快就找到了自己与角色的相同点，那就是他们身上都有的向阳而生的力量。就凭借着这些相似点。 肖战让自己变成了魏无羡，这是肖战拍摄的第一部男主戏。因为进去的太深，所以很长一段时间出不了戏。拍《斗罗大陆》时，他也是这样。他拿到剧本之后，也是在找自己跟角色的相似点。他希望通过这些相似点，让自己更快的融入到角色中。这也是为什么肖战拍摄的每一个角色。 大家都会觉得他就是肖战本人，因为肖战已经把角色跟自己融为一体。更重要的是，肖战还能够汲取这些角色的优点，让自己获得成长。拍戏的人都知道，共情虽然是演戏最好的方式，可对身体的损耗也非常大。因为越是主角戏份越重，尤其共情会让自己沉浸在他的世界里，很难走出来。 举个简单的例子，我们看一部喜欢的电视剧，还会难以从里面出来呢，更何况演员自身呢？可是肖战就是这样，每一次都把自己毫无保留的交付给角色，尽自己所能把他表现到最好，这就是他作为演员的信念感。肖战说：“对于演员来说，作品是立足的根本之道，所以我希望我在新的一年也可以不断的让自己进步。” 二零一九年，肖战凭借《陈情令》成为顶流。娱乐圈里，流量是把双刃剑，多少人曾经一夜捧红，而后又慢慢归于沉寂。所以，爆红不是好事，或许还是你职业生涯中的一个劫难。娱乐圈里最不缺的就是一茬一茬的流量明星。肖战是个理智而又清醒的人。 面对自己的红，他并没有迷失，而且他还会提醒自己工作室的人清醒一点。他说：“他不认为演员会是一个吃青春饭的职业，他想要通过作品一点点累积，最后让自己成为一个越老越有魅力的人。”对于演员来说，作品是关键，再多的流量没有好的作品无法长久。肖战凭借自己对完美的追求，力争让自己有更多的代表作。 有人说，肖战是一股清流，他在这个物欲横流的时代，能够保持自己的思考，坚持自我，实属难得。他本身就是正能量，他会严格自律，会丰富自己的精神生活，也会努力让自己在每一个领域做到最好。就像这一次，他重新出现在大家的视线之中，大家惊讶地发现，他变了新的唱腔，还多了一种摇滚的风格。 希望他在未来能够给我们带来更多的作品，相信他终有一天会凭借他的这些作品，在演员这条路上拼出一条属于自己的路。你喜欢肖战是演员还是歌手呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。